ሰሞኑን ምርጫ ተካሂዷል። እናንተም ተጋብዛችሁ ነበረ። ማለት ከእናንተ ተወካይ ከሱፍያ ከምን በሆነ ምክንያት አልተገኘም። እኛም እዛ የተገኘ ነው። ብዙ አንዳንዶቹ ያልተረዱና ብዙ ያላነበቡ ይጠራጠሩናል። ወላኪን እኛ ቀንና ሌሊት ውይይት አድርገንበት ነው። እኔም ይህ ብቻ ሳይሆን ስለምንጫው ራሱ ከላይ ጀምሮ እስከ ብዙ ሄደንበታል። አልሐምዱሊላህ በጥሩ ሁኔታ ተሳርቷል። አሁን የምንለው ላይ መምጣት ምን ቅንጣት ያህል ፍላጎት የለኝም። እሱም ብዙ ተመክሮበት ታች አካባቢ በምን የገባ ነው። አሁን ኢማሞቻችን ዛሬ እኔም የተገኘሁት ሱልጣን ጋር ሌሎቹ ይመጣሉ። የተወሰኑ ስጋቶችን ልናስወግድላችሁ ነው። አንደኛ በየጊዜው በረመዳንም በተለያዩ አጋጣሚዎች ኢማሞች ከውጭ መጥቶ ጫና ያደርጉባቸዋል። እኔ ያሰግዳለሁ፣ እኔ ያሰግዳል። ይሄ ከእንግዲህ በምንም ታምር አይከሰትም። በተረጋጋ መንፈስ እንድትኖሩ ቢሞከርም እኛ እድል አንሰጥለትም። እናንተ ወክለው ላይ የተቀመጡ ነው። ሰንሰለታችን በሁሉም አቅጣጫ የተዘረጋ ነው። በሁለተኛ የተዘረጋ ነው። አንድ በሽታ ከተፈጠረባችሁ እናወጣለን። ሁለተኛ የሚቃወምም የለም። ሁለተኛ መስጂድ የሚሻማ ነገር አይኖርም። ከዛ በዳዋ ሰበብም መጥቶ የሚሳደቡ ምን የሚሉ ሰዎች ሁሉ በህግ የተገደቡ ናቸው። አሁን ይሄ መንግስት ሱፍያና ሌላኛውም አብሮ በሰላም እንዲጓዙና ለሀገር ልማት፣ ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር ግንባታ እንዲንቀሳቀሱ መሰረት አድርጎ የተደረገ ምርጫ ነው። ስለዚህ በሰፋ ነው መሲዳችሁ ከፊት በተሻለ ሁኔታ መሲዳችሁን ተንከባከቡ። በማስተማርም በማሰገድም ጀማዓ በመሳብም ከአእምሯችሁ አውጡ። ይሄ አዱኒያ እግድ ነው። ደብል ችግር ይኖራል። ያንን አስተካክሎ መጓዝ የምንችለው እኛንን አልሐምዱሊላሂ ውስጥ ገብቼ ጉዳዩን ስለማቅ የረካቡበት ነው። እዚህም ባንሳተፍም ነበረ ለጥቅም ለምንም አይደለም። አልሐምዱሊላህ ወደፊት ይኸው ዛሬ እንደተገናኘ ነው በጥሩ ሁኔታ ኢማሞች ሞራል ተጠብቆ እንቅስቃሴ ዓለም በእነሱ እጅ ነው ያለችው። ሙስሊም እንቅስቃሴ በኢማሞች እጅ ነው ያለው። ይሄ ማንም አይገድም። ቅድም መግቢያ ላይ እንዳሉ በዛ መሰረት ክብራችሁ እንዲጠበቅ፣ ማዕረጋችሁ እንዲጠበቅ፣ ባላችሁበት የሚነካካችሁ ካለ እንዲወገድ ከሜዲሲን ከሁሉ ሜዲሲኖች ጋር ተባብራችሁ እንድትንቀሳቀሱና መብታችሁ እንዲከበር ለማድረግ የተቀናጀ ምርጫ ነውና ስጋቱን እቅፍ አድርጋችሁ መውደዳችሁን የሚነካ የለም። ሌሎችንም የሱፍያ እንቅስቃሴዎች ባለበት ይቀጥላል። ሀራም ነው። ሱፍያ ከኖረ ነው ሰለፊ ይቅርታ አድርጉልኝና፣ ሌላኛው እንደ ቀንና ሌሊት ነው። ስም በመስራት ይቅርታ አድርጉልኝና፣ ቀንና ሌሊት ቀን ከሌለ ሌሊት የለም፣ ቀን የለም፣ ክረምት ከሌለ በጋ የለም። ደግል ነው አላህ በስተቀር ወላሁ አሐድ የምትለው እኮ ተፍሲሯ ልጥራ ብሎ ብቻውን ለመቅረት ሁሉን እንደገና ያደረገው መታመም፣ መዳን፣ መደሰት፣ መከፋት፣ ማግኘት፣ ማጣት ይሄም እንደዛ አይነት ነው። ስለዚህ በሙሉ ልባችሁ እንድትንቀሳቀሱና መጅሳችሁ ያላችሁን እንድነሳ እንዲነሳ ከአዲስ አበባ ቢሆን ሌላ አሁን ያሉት ሆን አዲስ ምምጣ ስለዚህ በሙሉ ስሜታችሁ ወደ ተግባራችሁ ወደ ስራችሁ እንድትዞሩና እንድታተኩሩ ነው። አዩሃ ልእኽዋ እንግዲህ ማወቅ ያለብን የእናንተን ሚና ነው። እኛ የእናንተን ቁም ነገርና ሚናችሁን የማይተካ ሚና እየሰራችሁ ስላላችሁ ይህን ሚናችሁን ደግሞ እናንተ አውቃችሁ الله استعملكم للخير لإمامة المصلين والمسلمين ሙስሊሞችን እንድትመሩ አላህ ስለፈቀደ የአላህ ረዳቶች አጋዦች ሆናችሁ እየሰራችሁ እንደሆነ አላህ በሚወደው ስራ ማለት ነው። ሸሪክ አለው ማለት አይደለም። አላህ የሚወደውን ስራ ለመስራት ስለመረጣችሁ መመረጣችሁን አውቃችሁና ተገንዝባችሁ የአዲስ አበባ ሙስሊም ህዝበ ሙስሊሙን በፈለገው መንገድ ከአላህ ጋር ለማስተዋወቅ ሙከራችሁን እያደረጋችሁ እንደሆነ ይታወቃል። በዛው መንገድም ዙሩን ጨምራችሁ እንድትቀጥሉ ለማሳሰብና ምናልባትም የሚጎላችሁ ነገር ካለ የሚያስጨንቃችሁ ጉዳይ ከተከሰተ እኛ እንደ ተቋም ማድረግ ያለብን ሁሉ እንድናረግና ከዛሬ ጀምሮ የሚቸግራችሁ ነገር ካለ እንድትጠይቁን እንድትጠይቁን አዎንታችንን ለመስጠት ነው። ቢሮአችን ከዛሬ ጀምሮ 24 ሰዓት እንኳ ቢሆንም ስልካችንም ለእናንተ ክፍት ነው። በፈለጋችሁበት ሰዓትና ወቅት ላይ መጣችሁ ልታናግሩን በተናጠልም በወልም ከነቢያላህ አደም ጀምሮ እስካሁን የምንጠራበት አልሐምዱሊላህ ከተወለድን በኋላ የወጣልን ስም ሳይሆን ፍጥራ ይሄ ንዕማ ነው። በፍጥራ በፍጥረት ላይ የተሰጠን ስማችን እስልምናና እስልምና كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ولد من آدم يولد على الفطرة يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه إلى آخره الحمد لله በፍጥራ የተሰጠነውን ስም ይዘን ውስጣችን የሚያውቀው ታሪካችን ነውና አላህ ቤት ሁላችንን የምንፈልገው ጀነትና ጀነት ነው። ሁላችንም የምንከተለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሙሐመድ ነው። ነቢያችንም አንድ ናቸው። ለእናንተ አይነገርም ብያለሁ። ለመካሪ ዳሞ ምክር መስጠትም ይከብዳልና ብከብድም ፈዘክር ፈኢነ ዚክራ ተንፈዑል ሙእሚኒን الله أعلم نبي نبينا صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه سورة النساء أمر من أن يقرأ عليه أمر من نعم أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انزل عليك فهل أنت أقرأ عليك ወረደ አንተ ላይ ነው። መትኑን ማዕናውን የምታውቀው አንተ ነህና እንደገና ተመልሼ እኔ አንተ ጋር ለማንበብ ብቃት አለኝና ነው ወይስ ለምንድን ነው ብሎ ስጠይቃቸው ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني أحب أن أسمع من غيري حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله فيه علم الأولين والآخرين يحب أن يسمع من من أحد أصحابه فبناء عليه በዚሁ መነሻነት መካሪዎችንም አንዳንድ መምከርም ባይሆን ማስታወስ ፈዘክር ፈኢነ ዝክራ ተንፈዑ አልሙእሚኒን ያ ካልሆነ በስተቀራ እናንተን ኹጠባዎችን አይደለም መካሪዎች ኹጠባዎች ናችሁ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ይጨምርላችሁ። ኹጠባዎችን መምከር ይከብዳል። ስለዚህ መምከር ሳይሆን አሁን እኛ ወደዚህ ወደ አመራርነት መጥተናል። አማናውን ለጊዜ ተረክበናል። ይህንን የተረከብነው አማና ብቻችን ሳይሆን ከእናንተ ጋር መሆናችንን ለማሳወቅ ያህል ነው። ችግሮች አሉ አሉ። ችግሮች እስከ ቅያማም ይኖራሉ። لأن الباطل والحق يتصارعان إلى يوم القيامة هذا طبيعة طبيعة البشر في الأرض ችግሮችን እንዴት አርግተን በአብሮነት በመመካከር በመነጋገር በመቀራረብ እንፈታለን። ይሄ ነው ዓላማችን። ያሉትን ችግሮች ለማቅረፍ እንድንችል መመካከር አለብን። ሁለት ነገሮች የጋራችን ሀብት ነው። ዲን እስላም የጋራችን ሀብት ነው። ሰላም የጋራችን ሀብት ነው። ሰላም ለዲናችን ሲባል ሰላም ላይ ማስራት፣ ለሰላማችን ሲባል ዲናችን ላይ ማስራት ሊአነ ዲኑና ሁወ ሰላም ዲኑና ሁወ ሰላም። አንድ ጊዜ የሆነ አጭር ስብሰባ አደረግንና ሰፊ ሰዎች ነበሩ። አጋጣሚ መድረክ መሪ የአንድ ወረዳ ሰብሳቢ ነበረ። ዱዓቶች ተራ በተራ ዳዕዋ በሚያደርጉበት ሰዓት አዳመጠና አዳመጠና እንዴ ዲናችሁማ እንደዚህ ከሆነ ከሆነ ስላምን አስፈለገ? ዲናችን የምሰብከው ስለ ሰላም ነው። ዲናችን የምሰብከው ስለ ልማት ነው። ዲናችን የምሰብከው ስለ አንድነት ነው። ዲናችን የምሰብከው ስለ መተባበር ነው፣ መተጋገዝ ነው፣ ስለ አብሮ መስራት ነው። ይሄማ ካሁን አላሚን ፖሊስ አስፈለገን ብለዋል። እውነትም ዲናችን አልሐምዱሊላህ ለሰላም መካሪ እንጂ ዲናችን እንደ ዲኑ መካሪ እንጂ ሰላም አይመከርምና ስለዚህ በተለይ እናንተ መሪዎች በስተጀርባችሁ ምን ያህል ህዝብ እንደሚሰለፈው የምናውቃችሁ በጣም የተወደዳችሁ ህማሞቻችን አላህ የጠበቃችሁና ችግሮች ስር መሰረት የሰደዱ እንዳሉ እንረዳለን። ክላፎች እንዳሉ እንረዳለን። ክላፎችን የምንፈታ በአደበል ክላፍ ነው። አዳበል ክላፍን የምታመሩ የምታቀሩ እናንተ ሆናችሁና ክላፎችን በአዳበል ክላፍ እናልፋቸዋለን። ሂላፍ የሌለበት ቦታ የለም። ይብዛም ይነስም ግን የምታየው ምንድን ነው? የብዙሃኑ ድምፅ ነው መሰማኝ። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞችን ላለመከፋፈል አላህ በሰማነው ስም መጠራት ብቻ ሳይሆን ተግባራችንም እንሻ አላሁ ተዓላ ወደዛ ሆኖ የምንስማማቸው ነገር ላይ ተስማምተን የማያስማማን ነጥቦች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ፍሩቆች ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቁጥር ተጠራርገን ችግር አለ። አንዱ መውልድ ያወጣ፣ አንዱ አይወጣም። ያውጣ ምን ችግር አለ? አያውጣ ምን ችግር አለ? በግድ ካላመጣ አይደለም። ታው እንጂ አታውጣ አይደለም። እሳቸው መውለድ ያውቁ እኚህ ምን ችግር ይፈጥራል? አታውጣ ብዬ ካልኩኝማ ነገር ያመጣውኝ እኔ ነኝ። የግድና ከኔ ጋር ካላወጣህማ ብሎ ከሳቡኝማ እሳቸው ናቸው ነገር የፈለጉት። ነገር መፈላለግን ትትን አንዱ ዱዓ ያደርጋል ከሰላት በፊት በሰላት በፊት በኋላ ደስ ስትህ አምን በል አርሰናላዊ ጉዳይ ነው የምናወራ። በአንተ ገንዘብ አይደለም የገንዘብ በራሱ ብትፈልግ ቃል ከሱ ጋር ባትፈልግ ታው እንደ ምሳሌ ነው ያነሳሁት። ትንሽ ነገር ወንጀል ውስጥ እንንገባ። ወንጀል ሀሜት ነው። ሀሜት ትልቅ ወንጀል ነው። ትላልቅ ዙልም ውስጥ ለምንድን ነው የምንገባ? ከትንሹ ተነስተን ከፍ አድርጎ እንደ ሼሃችን ታላቁ ኢማማችን ሸጣሃ فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بلوي برا من علاقة عند شيء أكله بسم الله الرحمن الرحيم من ربكم سكانكم الحمد لله رب العالمين بلوي كفاتر بلوي كرا من علاقة فكتلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به ምንድን ነው መከፋፈል? ከየት መጣ? ለምን መጣ? ለጥቂት ነገሮች ደግሞ ሁለት አላህ አርያ አካል እኮ የለም አለ እንደ በኛ ውስጥ አላሁ ፋሊቁ ፈላታ የሚል በመካከላችን አለ እንዴ? የለም ይብቀል። የለም ባዮችን እንኳን አብረን እየበለን እየጠጣን እየኖርን አይደለንም እንዴ? ምነው በአላህ ቀረባካችሁን ችግሮቻችን ተቀራርበን ተመካከረን እንፍታ። ሌላ የፈትዋ ጉዳይ ነው። የፈትዋ ጉዳይ እኔን አያገበኝም። አሁን ያልኳቸውን ነገሮች እንደ ፈትዋ አይደለም እያልኩኝ ያለሁኝ እኔ ሙፍቲዎች ይመጡበታል። ሙፍቲዎች ይፈታል። ሙፍቲዎች በያን ይሰጡበታል። እኔ እንደ መስተዳደር ነው እየተናገርኩኝ ያለሁ። ላኢላሃ ኢለላህ ያለውን ሁሉ እንመራለን። ወደ ቅብላችን የተመለሰውን ሁሉ እንመራለን። ሙስልምነቱን እናምናለን። የቱ ጋ ነው የምንጣላ? እኔ ያልገበኝ ማሳይን መጥቶ ያበላሸብኝ አካል የት አለ? ለምንድን ነው ዑዝር ማንደራረበው? ስልጣን ላይ ከተጣላን እሰየው እሱ ሊሆን ይችላል። ስልጣን ላይም ከተጣላን ለጊዜ እኛ ተውሶ ወስደናልና የተወሰነችዋን እንመራለን ኢንሻአላሁ ተዓላ በእናንተ ፍቃድ፣ በአላህ ፍቃድ ነገ ደግሞ እናስረክባቸዋለን። ትላንትና ሌሎች ሲመሩ እንደነበሩ ሁሉ እኛም እንመራለን። ጊዜያችን ስታልቅ ደግሞ እናስረክባለን። እጃችን ሰብስብን እንወጣለን። ያለዛ ለአላህ ብለን በአላህ ብለን አቡ ተባብለን ለአላህ ብለን አቡ ተባብለን ጉድለታችንንም ሁላችንም እንድንተራረም ፍቃድ ሰጥተን ከኛ ጀምሮ ማለት ነው ስህተቶች አይኖርም ማለት በፍጹም ሁሉ በኒ አደም ኸጣ ወኸይሩ ኸጣኢን አተዋቡን ስህተት የለብንም ማለት ስህተት ነው ራሱ አንሳሳትም ማለት ራሱ ስህተት ነው ከምናርማቸው አላህ ያርገንና ክቡራን ወንድሞቼ መቻቻል የሚባለውም ብዙ አልጠቀምበትም። እኔ የምንቻቻለው ነገር የለም። አልሐምዱሊላህ ዲናችን አንድ እስከሆነ ድረስ ምላችን አንድ ሆን እስከሆና ድረስ ቅብላችን አንድ እስከሆና ድረስ ሌላ ቁርአን አለን እንዴ? ወንድሞቻችን አለን እንዴ? በቃ ትርጉሙ ላይ ልንለያይ እንችላለን። አንዳንድ ቦታ ሙሉ አይደለም፣ የተወሰኑ የተወሰኑ በጣም ጥቂት ፋህማችን ልንለያይ ይችላል። የተወሰኑ ላይ ሙሉ አይደለም። እኛ ሰዎች መቶ ከመቶ ዘጠና ዘጠኝ ላይ እኮ እንስማማለን። ለአንድ ብለን ደግሞ እንለያያለን። እንዴ በቤቱ የምሰራውን አካሌ በጨለማ ጨለማ ለብሶ እንዲህ ሰራ ብሎ ማለት ዛባት ነው። ከአላህ ጋር አይገናኝ እንጂ ዑመር ብን ልኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ በአለው መሰረት ዛይራችሁን ነው የምናየው እኛ ወንድሞቻችን፣ ውስጣችሁን ለአላህ ነው የምናምንተው። ላኢላሃ ኢለላህ ብቻ ሳይሆን አርካኑል እስላም ስንት ነው? ስንት? አምስት ስድስት ስድስት እንላለን ስድስት ነ okay أركان الإسلام አምስት ነው። ሁላችንም ተስማምተናል። አርካኑል ኢማን እሳ ስድስት አሀ ሰባት ምላለን ዘጠኝ ምልሳ الحمد لله رب العالمين እነኚህ የዲን መሰረቶች ላይ አንድ ነን አንድ ነን ምኑ ላይ ነው የምንለያየው? በአላህ እንደው ነፍስያችን እርግፍ እናደርጋት እስቲ። መን ተዋደ ሊላሂ ረፍዐሁ ላህ። አላህ ከፍ እንዳያረገን አንፈልግም ወይ ወንድሞቼ? አላህ ከፍ እንዳያረገን እኔ ለእሳቸው ተዋድኦ ማድረግ እሳቸውም ለእኔ እንደዚሁ ማለት ነው። እንደው ለአላህ ብላችሁ መሪዎቻችን እማሞቻችን ሆይ እማሞቻችን ስንል ለቃላት አይደለም። ከአንዱ መስጅድ ጋር ስሰግድ እኔ ከእናንተ ጋር እየሰገድኩኝ አይደለም እንዴ? እዛ መስጅድ ሄድ እዛ መስጅድ ሄድ ከእናንተ ጀርባ ነው የምሰግደው። ትክክለኛ ኢማሞቻችን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከሁላችን በኋላ ከሁላችን ጀርባ እሰግዳለሁ። አኽላቃችንን አላህ ያሳምርልንና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሕሰኑኩም አሕሰኑኩም ኹሉቀን አኽላቃችን አላህ ያሳምርልን እኛ ሙስሊሞች ነን፣ እኛ ሙስሊሞች ነን። ተጨማሪ ስሞች የሉም ማለቴ ብቻ ሳይሆን በውስጣችን በውስጣችን ያው አቂዳችንም አንድና አንድ ነው። አንድ እንሁን ስንል እኮ እኛ ጫፍ ሰለፍያን ሱብያ አድርገን ሱብያን ሰለፍያ አድርገን ጫፍ አንድ እናደርጋለን እንዳሉና ደግሞ በሰፊ መረዳት አለባቸው። ግልጽ ነው ይመስል አንድ የሚያደርገን ግን አንድ የሚያደርገን አሁን ያልነው የምናምነው አርካኑል እስላም አምስት ነው፣ አንድ ነን። አርካኑል ኢማን ስድስት ነው፣ አንድ ነን። ጥቃቅት ነገሮችን ወደዛ ተውት። አጠቃላይ ስማችን ሙስሊሞችንን አይደለም ወይ? ሙስሊሞችንን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ስለዚህ ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች አንድ ስንሆን ምን ያህል እንደምንጠናክር ስንላይ ደግሞ ምን ያህል ውርቀት እንደሚደርስብን እሱንም ለእናንተ ልተውና አንድ አያ ሊያስታውሳችሁ ወዳለሁ። አጠር አድርጌ ዋዕተስሙ ብላችሁ ከላይ እስከታች እንቀራለን አይደል? በመሃሉ ወላ ተናዘዑ ፈተፍሸሉ ወተዝሀበ ሪሑኩም። እችን ተገንዘቡ ኢማሞቻችን። ወላ ተናዘዑ ፈተፍሸሉ ወተዝሀበ ሪሑኩም والله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله إلا هذه الآية لكفتهم سورة العصر قرأ سورة العصر وقال لو ما أنزل الله إلا هذه الآية إلا هذه السورة لكفتهم والعصر كتب أن نبرأ ታላቁ ኢማማችን ኢማሙ ሻፊዒ ባሉ መሰረት እንደ ወንድሞቻችን እማሞቻችን፣ ዳዒዎቻችን፣ ኸጢቦቻችን ለመስታወስ ያህል ነው ብዬ ነው የገባሁበት እንጂ ለመምከር እንዳሉና አሰረድቼ ያለ መጀመሪያ ላይ እቺ አያት ይበቃን ነበረ። ወላ ተናዛዑ ፈተፍሸሉ ወተዝሀበ ምን ቁዋችን ከሄዳ ምን አለንና ነው? በአላህ እንደው ቁዋችን አሳልፈን ለሌላ መስጠት ይቻላል እንዴ? እንወዳለን እንዴ? የለም። ያው አሳጥራለሁ ብዬ ብዙ ሄጄበታለሁ። አቶ በሉኝና እኔም ሆንኩኝ እናንተም ጊዜ የላችሁምና ግንባታችን ተቀራርበን እስኪ እናጠናክር። መጅልሳችን በአንድ እግር ሳይሆን በሁለት እግር እናቁም። እስኪ በአላህ ነው መጅልሳችሁን እኛ ታውሶ ነው ፊት ለፊታችሁ ቁጭ ብለን የምናወራ ቋሚዎች አይደለን። ነገ ማን እንደሚመጣ እናቅም። እኚህ እኚህ እኚህ ሊመጡ ይችላሉ። አረ ለአላህ ብላችሁ ኑና እንመካከር፣ እንነጋገር። ለአለፈው አላህ አፉ ይበለን። እስቲ ለአላህ ብላችሁ አፉ እንባባል። አፎና ልላህ እስኪ ድምፃችሁ ስለማይሰማ ብዙ እጃችሁን አውሩ ከኔ ጋር አውሩ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ያ ረቢ አፍ ይበላል፣ ያ ረቢ አፍ ይበላል። እኔ ለጊዜ የእናንተው መሪ ተብዬ ተጠርቼ ያለው ለአላህ ብላችሁ እኔ ጋር መጥታችሁ ሀጂ ኢብራሂም ስህተቱ አንተ ጋ ነው ያለ ብላችሁ ኑና ንገሩኝ፣ ኑና ምከሩኝ። ሐሜት እኔን አይጎዳኝም፣ ያኛውን አካል ነው እንጂ የሚጎዳ ያኮረፉትን ወንድሞቻችንም ካሉ ያኮረፉት ወንድሞቻችን ካሉ ለአላህ ብላችሁ ተቀራርብን እንታረቅ። ልክ ነኝ? እስኪ የምትደግፉኝ እንጂ አላሁ አክበር እንታረቅ። ስልጣን ላይ ሽማ ቀርቶ ዲናችን እንገነባ፣ መስጅዳችን የአፍሪካን በሉ የነጃሽን በሉ ነጃሽ ማዕከልን በሉ አፍሪካ ማዕከልን በሉ በአላህ ፍቃድ ብኢዝንላህ ብኢዝንላህ ለይሰ ቢቁወትና ወላ ብሐውልና ብእዝንላህ የአፍሪካ አንደኛ ማዕከል አድርገን እንሰራለን። ከኔ ጋራ ናችሁ? እስኪ ከኔ ጋራ የሆናችሁ እያለ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አብረን ስንረባረብባትና ስንረባረብበት ብቻ ነው። ማንም ይስራ ማንም የግል ቤት አይደለም፣ የእናንተ ቤት ነው። መጅልሳችሁን ኢንሻ አላሁ ተዓላ ወላሂ እውነትን ነው የምላችሁ ከለማኝነት ወደ ተለማኝ እናዞራለን። ግልጽ ነው። ከለማኝነት ወደ ተለማኝ እናዞራለን። ኢንሻ አላሁ ተዓላ ስንተባበር ነው። ከእኔ ጋር ናችሁ? ለሶስተኛ ጊዜ እጃችሁን አሁንም አላሁ አክበር አላሁ አክበር ተነሳሁኝና እዚህ ላይ ላቁምና መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የጠየቁን ጥያቄ ሁላችሁም ከእኔ ይበልጥ ስለምትረዱ ለሀገር ሰላም መለም የሽኩሪ ለመሽ ስለዚህ እስካሁንም ደም ፈሷል፣ ተበድለናል፣ ተዘርፍናል፣ ምን ተብለናል። አላህ በቃ ይበላን፣ አላህ በቃ ይበላን፣ አላህ በቃ ይበላን። ሀገራችን ወደ ሰላም አላህ ይቀይርልን። ሀገራችን ወደ ሰላም አላህ ይቀይርልን። ሙሉ ለሙሉ ሀገራችን ዳር እስከዛ አላህ ሰላም ያርግልን። አንድነታችን አላህ ያጠናክርልን። አይደለም የሙስሊሞች አይደለም የማንም ሃይማኖት ሁሉንም ሀገራችን አንድ አላህ አድርግልን። ኢትዮጵያ የለመች ያደገች አላህ ያሳየን። ኢትዮጵያ ወደ ውጭ የምትከጅል ሳትሆን ኢትዮጵያን የሚከጅሏት በኸይር በስጦታ በሀብት በልማት በእድገት አላህ አድርግልን እና እሳቸው አደራ ባሉት መሰረት የእኛ ዱዓ ደግሞ ቦታ አለ። እነሱ ዛሬ ዘጠኝ ሰዓት ሁሉ ባለበት በጸሎት በዱዓ በምስጋና ለተወሰነ ደቂቃ እንዲቆም ተብሎ ነበረ። እኛ ደግሞ ሸሪአችን መሰረት በማድረግ ነው የምንሄደው፣ አይደለም እንዴ? ሸሪአችን መሰረት አድርገን ነገ ጁምዓ ላይ በያለንበት ማለት ነው። ጁምዓ ላይ ሁላችንም ያው ለምስጋናም እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችን እድገትና ሰላምም ዱዓ እንድታደርጉና ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እንድታመሰግኑልን ዘንድ በአደራ ጭምር ለማለት እፈልጋለሁ። አበዛሁኝና አፉ ይበሉኝ እስኪ። الحمد لله على الطلاق الحمد لله على الحمد لله على والصلاة والسلام على صاحب البراك والأخلاق وعلى آله وصحبه من الإدراك أما بعد يتكبر إفراس من أبو دايلة لا مكر بيت بريزدانت شيخ حسين إبراهيم طوفا يتكبر أتسبا سلمان أبو دايلة كفتا مكر بيت بريزدانت شيخ سلطان عجمان يتكبر ኢማማችን ኸጢባችን የታላቁ ዋና መስጂድ ኢማም ሼህ መሐመድ ሀሩን፣ የተከበሩ ሸህ ሁሴን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ፣ የተከበራችሁ ኢማሞቻችን፣ ዑለማዎቻችን፣ ዳያዎቻችን፣ የሚዲያ አካላት፣ የመንግስት አካላት፣ የተከበራችሁ ባለ ሀብቶች ለዚያውማ ጉዳይ ቀንና ማታ በገንዘባችሁ በጉልበታችሁ ስትለፉ ስለነበራችሁ ወንድም እህቶች ጀዛኩሙላሁ አና ኸይራን እንኳን በቅድሚያ አላህን ስብሓነ ወተዓላ ለዚህ ቀን ስላበቃን ከልብ እናመሰግናለን። አልሐምዱሊላህ። የተከበራችሁ ዑለሞቻችን ዑለማዎቻችን እኔ ከእናንተ በስተፊት ስቀመጥና ሳወራ ለዚህ ቦታ አህል ሁኜ አይደለም፣ በደንብ አድርጌ አውቀዋለሁ። ነገር ግን ወደዚህም ስመጣ ሁሌም እንደምለው ስፍያን ደግፌ ሰለፍያ ግፌ እንዳልመጣው ሁሌ በየሚዳ እየተናገርኩ ነው ያለሁት። ዋናውና ዋናው ነገር ኡመታችን እንዴት አድርገን አቻችለን አቀራርበን ሁሉም በያለበት ተባብሮ ተከባብሮ ተመካክሮ ተደጋግፎ እንዲሄድ ነው ዋናው ዓላማችን። ሲጀመር ከምንም በፊት ከማንም በላይ ነገር የምንሰጠው ለሀገር ሰላም ነው። ሀገር ሰላም ሲሆን ነው መጅሊስ የሚኖረው። ሀገር ሰላም ሲሆን ነው መጅሊስ የሚኖረው፣ መስጂድ የሚኖረው፣ ዑለማ ጋር የሚኖረው። አልአማኑ ቀብለል ኢማን ነው። ለዚህ አማናችን ደግሞ እናንተ ኢማሞች ዑለማዎቻችን ትልቅ የሆነ የአንበሳ ድርሻ አላችሁ። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ህዝቡ ያለ በእኛ ስር ነው። ህዝቡ ያለው በእኛ ስር ነው። ሲጀመር ህዝብ ማለት መንግስት ነው፣ መንግስት ማለት ህዝብ ነው። ስለዚህ እኛ የምናደርገው ነገር እኛ የምናስተላለፈው ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ የሆነ ሰመራ ያመጣ ውጤት ያመጣል። ከዚህ አንጻር እኛ የምንረጨው ኸይር ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ ፋይዳ አለው። እኛ የምንረጨው መርዙ ደግሞ እንደዚሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ ገዳይ ነው። እንደ ቀጠናዊት የለብንም። እኛ ኢማሞች ነን። አማም አላህም አማመናስም እንጠየቃለን። በሰራነው ኸይር ስራ ባጎደልነው ነገር አላህ በሰጠን ዒልም ኸይር ኸይሩ ማሳብ ሲገባን ሸሩ ሸሩ መተው ሲገባን አንድ ሰው እኮ ሸሩ ማለት ሰደቃ ነው አይደለም እንዴ? አንድ ሸሩ ራሱ ማለት ሰደቃ ነው። ሰደቃ ብቻ መስጠት ብቻ ማለት አይደለም። ስለዚህ በተለያየ አሜቶች እነ ባዕዶ ዘኒዝም ነው። ለእናንተ መንገድ አያስፈልግም። አንድ ውስጥ ያለን ሰዎች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አለ፣ የተለያዩ ቋንቋዎች አለ። ይህ የተለያየ ብሔር መሆናችን ለእኛ ውበት ነው፣ ለእኛ ኩራት ነው። እንደዚሁ የተለያየ መዘብ መሆናችን ለእኛ ኩራት ነው። በዓለም ላይ ብዙ መዘቦች አሉ። ኢትዮጵያም ላይ ከዛሬ ብዙ መዘቦች አሉ። ሰውዬው ሻፊያ ሆነ ማሊክያ ሆነ ሐነፊያ የትኛው መዘብ መሆኑ አይብ አይደለም። እንደውም የሀገር ሀብት ነው። ሁላቸውንም ልንይዛቸው ልንከባከባቸው ይገባል። ለምሳሌ በኦሮምኛ ብናወራ በኦሮምኛ አከም ጉልተን ነጋ ጉልተን በገ ውፍሰን ይላል። ለምሳሌ አሁን በስልጥኛ ሀበ ጉግል መጣ አሁን ፈኛን ድርኩማ አማኑን ኩመ ቋንቋችን ነው። በጉራግኛ ኳያተን በምን ወይም ነርሁ ገዱ ገሪት ይባላል። በቀቤንኛም ሀቲ ገልጤ ተጠዋን ፈያኖት ነትቦት ይባላል። ነው አይደለም? ይህ መሆኑ ለማንም አልጎዳንም እኮ ጥቅም ነው እንጂ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያላችሁ ኢማሞቻችንም ከተለያየ ብሔረሰብ መጣችሁ ናችሁ ከተለያየ መዝህብ ከተለያየ ገር ሰው ይመጣለን። ወከዛሊከ ጠሪቃችን እንደዚሁ ነው። አድርያ፣ ረሻድያ፣ ነቅበሸንድያ፣ ሻዘልያ ብዙ ጠሪቃዎች አሉ። ሁሉም በየጠሪቃ መሄድ መብቱ ነው። ዋናው የሚፈለገው አላህን መፍራት ነው። ተቅወላህ ነው። ወደ አላህ መቃረብ ነው። ብቻ ሁሉም ይዘክር፣ ሁሉም ያዘክር፣ ሁሉም ይስራ። ሰለፍያው ይስራ፣ ሱንያውም ይስራ፣ ሱፍያውም ይስራ፣ ተብሊጉም ይስራ አላማችን በራችን መውጫችን አንድ መሆን አለበት። አላማችን ምንድን ነው? ኢለላሂ ወደ ረሱል ሌላ ሌላ አጀንዳ ከሌለን ወላሂ ንዑጀር ቢህ በዚህ እናገኛለን። ግን ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ኢማሞች እና ዳኞች ሲጀመር ከመዝሀብና ከፖለቲካ ነፃ መሆን አለብን። አንድ ኢማም የሚያሰግድ እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንድ መስብ አይደለም የሚያሰግደው። እስኪ የተኛው ነው ብቻ ሐነፊያ መስጂድ የተኛውን ነው ሻፊያ መስጊድ የሚለያለ እንዴ? ከኋላ ለጀማዓ እኮ የተለያየ መዘም የሚከተል ስለሚሰኳል የሚሰግደው። ከዚህ አንጻር ኢማሞቻችን ወደ ሰፊ መሆን አለብን። ከፖለቲካ መውጣት አለብን። ከብሔር ከጎሳ አጀንዳ መውጣት አለብን። እኛ የተሸከምነው የአላህ አደራ ነው። የተሸከምነው የነቢዩን አደራ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለህዝብ ቱራሪያ መሆን አለብን። ያለፈው አልፈዋል። መባል ያለበትን ሁላ ሻጅ ብለዋል። እንደው ከሻጅ በኋላ መናገር እንኳ አንዳንድ ችግር ነው። አንዳንድ ጊዜ መናገርም አያስፈልግም ነበር። እኛ ትልቁ ዓላማችን አሁን በደንብ ተረዱልን። ወላሂ አላህ እንደሚያ ምንም አጀንዳ የለንም። የፖለቲካ አጀንዳ የለንም። የስልጣን አጀንዳ የለንም። የጥቅም አጀንዳ የለንም። አንድና አንድ አላማችን የተበታተኑ ኡማ እንዴት አድርገን አንድ እናመጣ። አንድ ማለት ሌላ እኮ አይደለም። እንደው ተቻችለን ተደጋግፈን ተዋደን እስላም መሆናችን አውቀን እንድንሄድ ብቻ ነው፣ ሌላ አይደለም። ያው እነሱ መጀመር ብለዋችኋል እኮ እኔ ቢስሚላ ይላሉ። እኔ መዘብ ሻፊያ ነው ጠሪቃዬ ከሆነ ቃድያ በሻፊያ ይታወቃለሁ። እሳቸው መዘብ አላውቅም። እሳቸው ሲያሰግዱ እኔም ሳሰግድ እንደሚከተሉኛል። ወላሂ አንድ ብዙ ጃህ ላይ እኔ የማሰግዳቸው እኔ ቢስሚላ ቢን የማሰግደው አንድም ቀን ለምን እንዳደረግ የሚለኝ ሰው የለም አይደለም እነሱ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ያልሆነ ነገር እኛ ዑለማ እንሁን፣ በቃ ከመንደሩ ይወጣ እንብል፣ ከፍ በሉ እናንተ። በጣም ከፍ ያላችሁ ናችሁ። የእናንተ መቃም በጣም ከፍ ያለ ነው። ብቻ ሚንበራችሁ ከፍ ያለው ስራችሁም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ አስተሳሰባችን ከፍ ማለት አለበት። ይህ እንደ ተራ ነጋዴ፣ እንደ ተራ ገበሬ፣ እንደ ተራ ካድሬ ማውራት የለብንም እኛ የምናወራው ቀረቡና ረሱሉ እያልን ያለ ነው። ልክ እንደዛው ውስጣችን የጸዳ መሆን አለበት። ሰውነ እነሳሳል ምናበሰል ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አልከማሉ ሊላ ነው። ማን ፍጹም የለም። አብዱልከሪም ይሄ ነገር እንዴት ነው አልገባኝ በዚህ ጉዳይ አምቼሃለሁ። በግልጽ መናገር ነው። በተለይ በተለይ የደቡብ ለማዎች ሁሱሰን ደቡብ ዑለማዎች በጣም በጣም ተስተካከሉ። ከቤት ውጡ። ከዚህ አንጻር አዲስ አበባ እንደምታዩዋት የኢትዮጵያ ርዕሰ ከተማ ናት። የብሔረሰቦች ጥርቅም ያለባት ሀገር ናት። ሁሉም ብሔር ያለባት ሀገር ናት። ስለዚህ እንደ ከተማችን እንደ ስሟ እኛም ጽዱ መሆን አለብን። ኢማሞቻችን ጽዱ መሆን አለባቸው። ዳዒዎቻችን፣ ውሳቶቻችን፣ ሙዓዚኖቻችን፣ ምሽት ሀዲሞቻችን በቃ የሁሉ ኡማ ሀዲ መሆን አለብን። መሰብ ራስ ጉዳይ ነው። ማንም የሚከለክለን የለም። ጠሪቃ የራሳችን ጉዳይ ነው። ማንም በማንም ቀብር አይገባም። ሰውየው ቤቱ ላይ በቅብ ለፍተን ማድረግ ይችላል። ግን መስጂድ ላይ ኢማም መስጂድ ላይ ሚንበር ላይ የምናደርገው ንግድ ዳዕዋዎችን ግን በጣም በጣም ዲሲፕሊን የሆኑ በጣም አደብ የተሞላባቸው መሆን አለባቸው። ኡመት ወደ አንድ የሚያመጡ መሐባ የሚያመጡ ቅርርብ የሚፈጥሩ ልማታዊ የሆኑ ሰላማዊ የሆኑ እናድርግ። አባቶችም ወንድሞች እዚህ ውስጥ ያለን ሁላችን ነው። ስለዚህ ዛሬ መጣ ዜና ሳይሆን የአሜት አሜት ድሩ ቤት አልድሩም አሜት አለኩ ጦርነት ከፈታው ሀገር ወሬ የፈታው ሀገር ይበልጣል ይባላል። ወሬ ከባድ ነው። ዞናችን እንደምታዩት የወሬ ዘመን ነው። ሶሻል ሚዲያው፣ ፌስቡኩ፣ አጠቃላዩ ሰው ራሱ ራሱ ሰዋፎ ራሱ ፌስቡክ ሆኗል። ድሮ ሸጦሃ የሚሉት ነገር ነበራቸው። ፋስቡክ ይሉት ነበር። ፌስቡክ ሳይሆን አንዋር መሲል ላይ ሲነጋገሩ ፋስቡክ ይሉት ነበር። እውነት ነው። ፋስነቱ አሁን ተረጋግጠዋል። የሚወጣው ሁሉ ግማት ነው። ምንም ጥሩ ነገር አያወራም። ስለዚህ እባካቸው አባቶች፣ ወንድሞች እንግዲህ አሁን አው ተባብለናልና በዚሁ ልክ ሁላችንም ተባብረን ይህን እንዴት የታርገው ድፍ እናምጣው። ብዙ አዳ ኢስላሞች አሉ። ያ ጀማ ያውላችሁ መቼም እዚህ ሚዲያ ላይ ሰው ስም አናነሳም እንጂ ብዙ ፍርቃዎች አሉ፣ የተለያዩ ሃይማኖቶች። ነገር ግን በእኛ ላይ ሁሉ አንድ ነው። ልብ በሉ፣ ውስጡ ይገባችኋል። አልዓሪፍ ዐሪፍ ቢልኢሻራ ድሮ ዘይኑ አልሙደብድቡ ለዓሪፍ ወለው ከነቢ አልፈ ይሉ ነበረ። አላ ረሕማቸው እና ከዚህ አንጻር እንዴት አድርገን ዲናችንን እናበልጽ፣ ከፍ እናድርግ። ሸፊያ መዘቡም ሐንፊያ መዘብ የሚከተለው የፈለገ መካድ መዘብ ይከተል። ይህ የራሱ ጉዳይ ነው። የእሱ የአላህ መካከል ጉዳይ ነው። ግን ወደ ሚንበር ስንመጣ ወደ ምህራብ ስንገባ አምይድ ነው። እኛም ልክ ወደ መጅሊስ ስንመጣ እንደዛ መሆን አለብን። ዝም ብለን ስንቀመጥ እኛም የጋራ ሰው መሆን አለብን። ስለዚህ ምክራቱን ለመቀበል ነሲሐቱን ለመውሰድ እኛ ዝግጁ ነን። በአካል ኑና እኔ ከኔ ከኔ እባላለሁ እንደዚህ ነን ሰምቻ እንደዚህ ነገር አጥራልኝ ማለት ግድ የለም። ይሄ ጥሩ ነው፣ ነሲሐ ነው፣ መመካከል ኸይር ነው። ከመመካከር ለማለም እንደው ለእናንተ አይነገራችሁ መመካከል አዲሁ ነሲሐ ሲል ለማለም እንደሆነ ለእናንተ መንገር አያስፈልግም። ከዛ ውስጥ ምናልባትም ሻሂድ ሊሆን ይሆናል ሊመከሩ የሚችሉት ወሊ አይመት ሙስሊሚን ሲባል እነሱ ናቸው እንግዲህ አይማማል ብቻ መስጂድ ማማ አይደለም ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሁላችንም ተዋደን ተከባብረን ተፈቃቅረን እጅ ተያይዘን ዲናችንን እንደሚገባ ይገባልናለው። በተረፈ ሀገራችን ማንስ ኢትዮጵያ ሰላም አላህ ያርግልን። መንግስታችንንም ገዩንም ተገዢ ህዝባችንን አማን አላህ ያርገው። ለሀገር የማይበጀውን ለዲን የማይበጀውን ለዲን የማይበጀውን ለዋህዳ የማይበጀውን እሱ ያውቀዋል፣ እኛ አናውቀውም። ሀታ እኔም ብሆን አላህ ይሰርፍልን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የአንድነቱን ሁሌ ከመድረክ ላይ በኢማምነታችን የምንጫው ነገር ሁሉ ያ አንድነት አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን በዱኒያ ብቻ ሳይሆን በአኺራችሁ በጣም አስፈላጊ ነውና እንግዲህ እንደዚህ አይነት መሪ ያገኝተን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ያስተላለፉትን ነገር ቀላል ነገር ቀላል የምናይ ነገር አይደለም። እንደዚህ አይነት መሪ ያገኝተን አናውቅም። እንደዚህ አይነት መሪ አላህ ያቆይልን ብለን ዱዓ እናደርጋለን። ሌላው በእናንተ ጊዜው በእናንተ የተሰጠው ቤታ በዚህ ጊዜ ውስጥ ራሳቸውን አኺራችን የምትጠቀሙና ሙስሊም ህብረተሰቡ የሚጠቀም አላህ ያድላቸው። ዱዓ እናደርጋለን። አላህ ያክብራችሁ፣ አላህ ያቆያችሁ፣ አላ ለእናንተ ያስተካክል። እናንተም ወጥተን እናንተን መግቢያ በጣም ግራና ዳር አላህ ያደረግላችሁ ለምግባ እናደርጋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። በጣም ደስ የሚል ነው። መጨረሻው ላስ ምረውና አንድነታችን የሙስሊም አንድነት በብረት የታሰረ በፍልስት በብረት መሰረት የታሰረ አባል እናንተ ነው አባል ቆያችሁ። ይህ እዚህ ጋር መናገር ብቃቱ የለ ከፊት የሚያሳዝኑ ነገሮች ይኖራሉ። ዘንበር ዱራ ልጅ አልፈሰሰም የሚባል ነገር አለ። አንድ ትልቅ ከዛሬ ሰባ ዓመት በፊት የተደረገ ነው የተወሰኑ በአካባቢ በድመ የተለያዩ ሰዎች ተባንተው በትልቅ ሚና ላይ ረሂመሁም ላ እንግዲህ ከአባይ ሼሻር አባይ የሚባል ታውቃላችሁ። እሳቸው ነው ይባላል። ጠመንጃ ያዘ አለ፣ የተለያየ ቆጨራ ያዘ አለ። ይባላ ነው እሱ ራሱ እንግዲህ እሳቸው በጉራቸው ማልተው ምን ጠየቁ? እስቲ ባካችሁ ባሏል ይባላል። ከእያንዳንዱ ከመጡ ተወካዮች የነጭ ላም ወተት የጥቁር ላሙ የቀይ ላሙ ተጣምጧል። በልሽ ከመጣ በኋላ እዚህ ጋር ወይ ነጩ ወይ ጥቁሩ ወይ ቀዩ እስቲ ለዩ እዚህ ጋር መለየት ትችላላችሁ ወይ በዛው ጊዜ የቀጠር ነገር የለም በኔ እስከሆናችሁ ድረስ በመጣችሁበት ተመለሱ ብሎ በዛች ንግግር አንድን ችግር ሳይፈጠር ትልቅ ሌላ ነው ሩፋሜዳ ይባላል። ሁሉም በመጣበት ተመለሰ ይባላል። እናም ለማለት ነው። እንግዲህ በራስ መተማመን ይኑረን። ታላላቆቻችን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጀዛኩሙላሁ ኸይረን፣ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ዑለማዎች፣ ኢማሞች በራስ መተማመን ይኑረን። ልዩነታችን የራሱ ፍላጎታት በፍላጎት ይግባ። ስለዚህ ይህን መንገድ የመሰለ መንግስት አስቶናል። በጣም መፈወል ọ̀fẹ́ rẹ̀. በሀገራችን ጥሩ የሆኑ ምክሮች አሉ። ክብራቸው መጠበቅ እንዳለበት ሌሎችም ከእነዚህ ግን አንድ የተወሰኑ ግጥሞች ልጋብዛችሁና መልእክቴን አቆማለሁ። አጭር እንዲሆን እንጠይቃለን። በጣም አጭር ነው፣ ሙሉን ሙሉውን ግጥም አላቀርብም። ይችን መልእክትን እሳቸው ያስተላለፏቸውና ከመድረኩ ከወንድሞቻችን ከመሪዎቻችን የተላለፉ አንድነቱ ጠቃሚ እንደሆነ ሁላችሁም ለመጋበዝ ያህል ነው። ኢስላም የሚያዘው ጥሩ ነገር ነው። ችግርም ካለ መመካከል ነው። ስህተት አይጠጣም ተሁሉም ዘንዴ ትልቅ ምክር ነው ኢስላም ያዘዘን ታላቅን ማክበር ለታናሽ ማዘን በሐዲስ መጥቷል ተነቢ ዘንዲ ወንድሞቻችን እረስ ስሙ ይሻል ነበረ መጠቃቀሙ መመካከሩ መሆኑ ባንዲ አንድነቱ ነው የሚያምርባችሁ አትለያዩ ይቅርባችሁ ፈጣሪያችሁም እምነቱም አንዴ ምን አስፈለገ መከፋፈለ? ሱፊ ሰለፊ ነህ መባባለ ማስረጃ የለው ተጌታ ዘንዴ መለያየቱ ስለሚጎዳን አትለያዩ ደግሞ ብሎናል አዛኙ ጌታ አላህ ዋሂዴ ተከባበሩ አትናናቁ በአንድ ሁኑና ዲኑን ጠብቁ በራት ትክፈቱ ለነ ይሁዲ የሸይጣንን ምክር አንስማ በሐቁ መንገድ እስትንስማማ ቁርአን ሐዲስ ባለው እንሂዲ በዞን በጎሳ አንከፋፈል። ነቢያችንም ግብ ነው ብለዋል። ያወጣችኋል ከአላህ መንገዲ የትም ብንሄድ ሙስሊም አንድ ነው። ሶላት ሲሰግድ ሲጦማየ ነው! ዘካ ሲያወጣ ሐጅም ሲሄድ ጥላቻን ተዉ መተማማት ሒስድን አቁሙ አረ ተዉት ዲኑ የሚያዘው በመዋገድ ሒስድ መጥፎ ነው ነቢ ብለዋል። ስራችሁንም ያቃጥለዋል፣ ያስመስለዋል የዶግ አመሊ። ወቢላሂ ተውፊቅ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ስሞትና ከየት እንደመጡ በዛው ስሞትና ከየት እንደመጡ እኔ ሰዒድ ኢብራሂም ይባላለሁ። ጦላዕ መስጂድ አለም ባንክ ኢማም ነኝ። ደስታ ብቻ እምፈራው ነገር ስለነበረ እምፈራው ነገር ቀርቶ ዛሬ ወሬዎቻችን ገና በሰላም አላህ እዚህ ቦታ ላይ አገናኝቶ የምንፈራውን አስቀርቶ መልካሙን በማየታችን ሊጠቅሰው የምፈልገው ስለነበርኩ ነው። ያው እንግዲህ የቀድሞ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የዑለማ ምክር ቤት የሰላምና እርቅ ዘርፍ ኃላፊ ነበሩ። ለዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከመጀመሪያ ጀምረው ለሰላም የሚጥሩት አንድ ቀን እኛ መካከል ወደ አዳራሽ ሲገቡ ሰውነታቸው ያልተነሳ ሆኖ አዝነው ትገቡ አየኋቸውና አዘንኩ፣ እኔም አለቀስኩ። ከሰላም የበለጠ የሚያስደስትና ከአንድነት የበለጠ የሚያስደስትና ለእኛ አንድ መስጊድ ገብተን እየሰገብ አንድ ኢማም ተከትለን እየተመራን እስላምነን እያል እኔ ብዙ ይሄ የምሰማቸው ነገሮች አሁንም የሚያሳዝኑ ሰዎች አሉ። በንግግራቸው እውን እስልምናን ለእስልምና ተቆርቁረው ለእስልምና አዝነው ለእስላም ከፍታ ተመኝተው አይደለም። ብዙ ጊዜ ታውቁኛላችሁ ብዙ ጊዜ እዚች አገር ላይ በእኛው መካከል ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ተፈጥሯል። ያለንበት ያላችሁበት ከነዛ እስላም ምንድን ነው የተጠቀመው? ወደ ኋላ ሄደን ትናይ። ዛሬስ ተጋይተንና ተደባድበን ደም ተፋሰን ተጋለን ቢሆን ማን ነበር የሚጠቀመው? የትኛው group ነበር አትራፊ የሚሆነ? ማንኛውም group አትራፊ አልነበረ። ሁላችንም ተዋራጆች፣ ሁላችንም ከሳሪዎች፣ ሁላችንም ወዳቂዎች ነበር። አላህ ያንን አስቀርቶ በአንድ መድረክ ይህን ያህል ሰው ተሰብስቦ በማየቴ ጌታዬንም አመሰግናለሁ፣ መሪዎቻችንንም አመሰግናለሁ። በተለይ በተለይ አሁን ያሉን መሪዎች ለእኛ መጀመሪያ እኮ ተራ ካድሬ ነበር የሚያሽከረክረን ያውም የክፍለ ከተማ የወረዳ ነበረ። ዛሬ ግን አገሪቱን የሚመሩ ሰዎች በየአንዳንዳችን መሪዎች ቤት እየሄዱ ጫማቸው እየወደቁ ምን እናግዛችሁ፣ ምን እንርዳችሁ እያሉ አልተጠቀምንም። አሁንም ከአሁኑ ደቂቃ ከአሁኑ ሰኮንድ ከዛሬ ቀን ጀምረን ፊት ለፊታችን አዲስ ዓመት ነው የሚገባው። ባህሪያችንም ተለውጦ መተዛዘን፣ መቀራረብ፣ መረዳዳት እመሃላችን አድርገን ተተጓዝን እንሻ አላህ ለሀገርም እንጠቅማለን፣ ራሳችንም እንጠቀማለን፣ ተቋማችንንም እንጠቅማለን። ወራዳዎች የምንባለው ቀርቶ የተከበሩ የምንባልበት አይርቅም ማለት ነው። የሚያሳዝነው በደቂቃ የተገደብኩ ስለሆነ አንድ ቃላት ብቻ ተፈቀዱ ልናገር። የሚገርመው ማለት ነው በእያንዳንዱ ቢሮ ስንገባ ጉዳይ ለማስፈጸም እኛ እኮ የእናንተ ነገር ጉዳያችሁ ቀላል ነው። ግን ለምንድን ነው እናንተ ማትስማሙት? ተመልከቱ። መጀመሪያ አህያዎቹ ሰዎች ነበርኩኝ። ለምንድን ነው አንድነት የምት የፈለጋችሁት ነበር የምንባለው ፊት በየወረዳው ስማችን፣ በየክፍለ ከተማው ስማችን ተላልፎ እንሸማቀቅ ነበረ። እነዚህ እኮ አንድነት የሚሉ ሰዎች ናቸው እየተባለ አሁን ደግሞ ለአንድነት የሚገድፉንን አንድ አንሆንም ብለን ትናስተጋባ አዝናለሁ። እነሱም እንዲህ አይነት እየጠየቁን ያሳፍራል። አንድነታችን ነው የሚጠቅመን ወንድሞች ሰላም ነው የሚጠቅመን። ሙስሊሞች ሰላም አይደሉም ተተባለ እኮ ምን እየተባለ ነው ያለው የሀገርን ሰላም ግማሽ የምንወክለው ሰዎች አገር እያወቅን ነው ማለት ነው። አገራችን ባለችበት አገራችንም ሁኔታ መገንዘብ ያስፈልጋል። መሪዎቻችንም ማዳመጥ ማክበር ያስፈልጋል። የመሪዎችን ጥሪ ማክበር ያስፈልጋል። እንደዛ ትንሆን እነሱም ያከብሩናል፣ እንከበራለን፣ ሃይማኖታችንንም እናስከብራለን። አለዛ እምነታችንን እያዋረድናለ ነው ራሳችን ስለሆን ቆም ብለን ማየት አለብን። ለአንድነት መስራት አለብን። አንድ መሆን አለብን። የየአንዳንዳችን ኪላፋት ዛሬ የተጀመረ አይደለም፣ የቆየ ኪላፋት ነው። መፍትሄ የዛ ጊዜ ይገኝ ነበረ፣ ዛሬ እናገኛለን ማለት ውሸት ነው እና ስለዚህ በአንድነት መስራት አስፈላጊ ነው። መደማመጥ አስፈላጊ ነው። አሚሮቻችንን እናከብራቸዋለን፣ እንወዳቸዋለን። ግዴታ ነው። አላህ ስላዘዘ አጢዑ ላህ አጢዑ ረሱላ ኡሊል አምሪ ይሄ ነው እና ስለዚህ ሀሳቤን በዚህ ይገታለሁ። ኢትዮጵያ ጠቅላይ ምክር ቤት የእስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንታችን እና ምክትል ፕሬዝዳንታችን ሰምተናል። ከእኛ ጋራ ደግሞ ወደፊት በሁለት በሚቀጥለው ሁሉ ነገር ዝርዝር ነገሮች እንወያያለን። እናንተ ችግራችሁም ያለው ነገሮች ሁላችን ተቃርበን አንድ ላይ ሆነን ተወያይተን ያለውን ነገሮች ሁሉ ለመፍታት ለመገናኘት ዝግጁ ነን። እናንተም ጀዛኩሙላህ ኸይር አላህ ይባርክ ፊኩም እንላለን። ቅድም የተነሳ የሼህ ሁሴን ማዕረግን እንትን ማለት ይሄንን ማንሳት አልፈለግንም፣ ገና አልጨረስንም። ብዙ አዲስ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ዛሬ በዚህ መልክ መጣችኋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር ወባረከ ላሁ ፊክ። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ በጣም በይ በጣም اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مظلوما وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد